Hoy les cuento cómo es la movida Vendí papitas en la escuelita Fui cerrajero, el acero Fui futbolista como un gran deportista Corredor, nadador y en el Artista estudiante, a no me lo siento. los mi corte que aquí yo soy el cantante. un juego de la vida No soy un rol ni etiquetas en la esquina Soy un humano y a veces por un He la Yo también viví en Europa como un gran pintor de Thank you. Beautiful.